নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই চেনেল এডুকেশ্যন হাবছলৈ এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ ওচৰত সমাজতত্ব ৰাজনীতি বিজ্ঞান কম্পিউটাৰ উইমেন ষ্টাডিজ আদি বিষয়ৰ এম চি কিউ দাঙি ধৰিম যিখিনিয়ে আপোনালোকক অনাগত দিনত বিভিন্ন এণ্ট্ৰেঞ্চ বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আগৰ ভিডিঅ'টোত মই বিছটা এম চি কিউ দাঙি ধৰিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোতো বিছটা এম চি কিউ আপোনালোকক দাঙি ধৰিম আহক তেন্তে পলম নকৰি মূল বিষয়বস্তুলৈ যাওঁ একৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে who can be labeled as a historical sociology? Here, Ami Kak Burunji Prokita Hamastatik Buri Koboparu. Option A, Pareto, B, Karl Marx, C, Max Weber, D, Louis Kozar. Here, who the answer to his option C, Max Weber. Vice number question to who is The division of sociology into social statics and social dynamics was done by Hamajik Porihoinkaru, Hamajik Goti Hilotat, Homas Hastrok, Bibazon Kardera Kora Huisil, F. Engel, August Scott, Karl Marx, আৰু চেইন চিমন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি আগাস্কট তেইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে who among the following had observe that sociology is in its extreme influence তলত উল্লেখিত কোনজনে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল যে সমাজশাস্ত্ৰই নিজৰ চৰম আৰু ভাবিব পৰা অৱস্থাত আছে A Radcliffe Brown B Emile Durkheim C Malinowski D Robert Redfield ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰেটলি ব্ৰাউন চৌবিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে Radcliffe Brown consider sociology as a science of Radcliffe ব্ৰাউনে সমাজশাস্ত্ৰক কিহৰ বিজ্ঞান বুলি অভিহিত কৰিছিল A human relationship B human society আৰু চি হিউমেন বিহেভিয়াৰ ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি হিউমেন বিহেভিয়াৰ পঁচিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে every culture contains a large number of guidelines which direct conduct in a particular situation such guidelines are known as প্ৰত্যেকটো সংস্কৃতিৰে কিছুমান ডাঙৰ সংখ্যক দিশ নিৰ্ধাৰক থাকে যিবোৰে কোনো বিষয়ে স্থিতিৰ আচৰণক নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু সেইবিলাকক আমি কি বুলি জানো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে norms culture folkways and mores ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চলটো হৈছে নৰ্মছ নৰ্মছ মানে হৈছে মানুহৰ আদৰ্শ তথা মানদণ্ড ছাব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এ নৰ্ম ইজ এ আদৰ্শ বা মানদণ্ড কি অপশ্যনসমূহ হৈছে specific guide to action culture to society guideline for socialization guideline for social interaction ইয়ার শুদ্ধ আনসার টো হইছে option A specific guide to action কিছমান কেয়ার নির্দেশ 27 নম্বর কোশ্চেন টো হইছে নর্মস আর এনফোর্স বাই আমাৰ যেটো মানদণ্ড তথা আদৰ্শ আছে এটা কিহৰ দ্বাৰা লাগু কৰা হয় ইয়াৰ অপশন হ'ব হৈছে পজিটিভ চেংচন নিগেটিভ চেংচন অ' the positive and negative sanction ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে positive and negative sanction 28 number কুৱেশ্যনটো হৈছে norms are impose through these means of social control যোনবিলাক মানদণ্ড তথা আদৰ্শ কি মাধ্যমৰ জৰিয়তে লগোৱা হয় যাতে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ সাধন কৰিব পাৰি অপশ্যনসমূহ হৈছে formal and legal formal and informal culture informal and legal ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চৰটো হৈছে বি ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল ঊনত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে a value is a believe that something is আমাৰ যিটো মূল্য সেইটো সেইটোতে বিশ্বাস যে কিবা এটা অপশ্যনসমূহ হৈছে moral very productive in each society good and desirable culture ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে গুড এণ্ড ডিজাইৰেবল আমাৰ যিটো ভেলু যিটো মূল্য সেইটো সেইটোতে বিশ্বাস যে কিবা এটা আমি ভাল আৰু বাঞ্চনীয় কৰিব পাৰোঁ ত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে a social position has two parts they are আমাৰ যিটো সামাজিক স্থিতি তাত দুটা ভাগ আছে সেই দুটা কি অপশ্যনসমূহ হৈছে obligations and rights rights and conflicts cooperation and conflict rights and statuses ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হৈছে obligations and rights দায়িত্ব আৰু অধিকাৰ 31 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে the prestige of social position may change in আমাৰ যেটো সামাজিক স্থিতি যেটো প্ৰেস্টিজ থাকে সেইটো কেতিয়া চেঞ্জ হয় ইয়াৰ অপচন হ'ব হৈছে status in time never society ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইন টাইম সময় সাপেক্ষে মানুহৰ সামাজিক স্থিতিৰ সন্মানটো বা প্ৰেষ্টিজটো চেঞ্জ হয় বত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে this is a person who is taken as the point of reference in a discussion this এজন ব্যক্তি যাক আমি এটা আলোচনাৰ এজন কেন্দ্ৰৰ প্ৰসংগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ অপশ্যনসমূহ হৈছে individual I D ego' superego' ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইগ' অহংকাৰ 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে which of the following statements is true তলত উল্লেখিত কোনকেইটা বাক্য শুদ্ধ option A cooperation is based on emotional relationship harmony and intimacy সহযোগিতা সদায় আৱেগিক সম্পৰ্ক বন্ধুত্ব আৰু শান্তিত বিশ্বাস কৰে option B accommodation is the situation of tolerating one another without interference আৱাস এনে এটা স্থিতি য'ত কোনেও কাকো হস্তক্ষেপ নকৰাকৈ এজনে আনজনক সহ্য কৰে option C both A and B are correct. Option D, both A and B are false. Here, the answer to hoise, both A and B hudha. 34 number question to hoise, polygamy is a term covering. Junto polygamy, polygamy mane hoise bohu biba, a hop to take cover kore. Option A, labyrinth and sororate. Option B, endogamy and exogamy. Option C, polygamy and polyandry. Option D cross cousin marriage and parallel cousin marriage ইয়াৰ শুদ্ধ অঞ্চলটো হৈছে অপশ্যন চি পলিগেনি আৰু পলিয়েণ্টি বহু পত্নীক বিবাহ আৰু বহু পত্নী বিবাহ থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে the Sarda Act of nineteen twenty nine সেইজনখন এখন চাৰ্দা এক্ট আছিল নাইনটিন টুৱেণ্টি নাইনত সেই এখন কিহৰ বিষয় অপশ্যনসমূহ হৈছে permitted widow' remarriage among Hindus abolished child marriage permitted women to earn ideas, permitted workers to marry in a higher caste. Here, the answer to is option B, abolished child marriage. 36 number question to is, who holds that marriage is rooted in the family rather than family in marriage? Kuna bisa koreze, bibahot koi, bibahot, porialot koi, porial he, ni basico ni hita hoite. Here, option homo hoise, Murdoch, Marx, Morgan or Western. Here, the answer to is option D, Western Mark. 37 number question to Hoise. Significant studies of the marriage system of the various societies have been carried out by Bivinna Homajor, Bivinna Bibahar, Prathahamohar Bikhoe, Gurtapuna Oitan Kunakorizal, Opson Homo Hoise, Lately Brown, Melanowski, Marduk, Fraser. Yahudha answer to Hoise, Opson C, Marduk. 38 number question to Hoise. Market exchange is the exchange of goods at prices determined by বজাৰ বিনিময় ব্যৱস্থাত সামগ্ৰীৰ আদান প্ৰদানৰ মূল্য কোনে নিৰ্ধাৰিত কৰে ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে the political dictates the social condition like war and peace the law of demand and supply laissez faire ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে option C the law of demand and supply thirty nine number কুৱেশ্যনটো হৈছে barter is an exchange of barter মানে হৈছে বস্তু বিনিময় প্ৰথা ইয়াৰ বস্তু বিনিময় প্ৰথা মানে কি অপশ্যনসমূহ হৈছে service for good goods for goods service for goods ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে option B one two three forty number কুৱেশ্যনটো হৈছে jajmani system is exchange of service for goods or of service for service যিটো জাজমানী ছিষ্টেম সেইটো জাজমানী ছিষ্টেম আমি আগৰ সমাজত দেখিবলৈ পাওঁ য'ত লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহে আপাৰ কাষ্টৰ মানুহৰ ঘৰত বা কাৰণে কাম কৰে যিটো এক্সেঞ্জ হয় য'ত আমি সেৱা বা সামগ্ৰী বা সেৱা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰোঁ আৰু এইটো কিহৰ মতে হয় ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে according to the value of goods and services according to the social customs according to the situation of market according to the law and constitution ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে option B according to the social custom আগৰ সমাজত সামাজিক ৰীতিৰ ৰীতি নীতিৰ মতে যিকোনো কাম হৈছিল আৰু সেই জাজমেণ্ট চিষ্টেমটো সামাজিক ৰীতি নীতিৰ বাবে হৈছিল তো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আকৌ কাইলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত মই পুনৰ বিছটা কুৱেশ্যন দাঙি ধৰিম সেয়েহে যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ বটনটো টিপি দিব ধন্যবাদ